Para una cirugía de glaucoma, ¿cómo pasa la anestesia? La cirugía de glaucoma también se la puede, tenemos varias posibilidades de manejar. Se la puede manejar con gotas o se la puede manejar aplicando anestesia local directamente en el ojo. En el Instituto Oftalmológico Matamoros optamos porque todo paciente que se va a hacer la cirugía de glaucoma que se llama trabiculectomía se realice con anestesia local aplicando el agente anestésico alrededor del ojo.